भैया आपका मोबाइल कितना ही अच्छा और कितना ही महंगे से महंगा हो हाँ। तुम लिया हो यार मैं खराब कर दूंगा कल ही एक कस्टमर का मोबाइल फूका मैंने हाँ आ जाओ आ जाओ अरे भैया फास्ट चार्जर मिल जाएगा क्या फास्ट मतलब तेज भागने वाला अरे भैया मोबाइल जल्दी चार्ज करने वाला अच्छा ये देख लो पैंतीस वॉट फास्ट चार्जर अरे भैया पैंतीस वॉट तो कम है थोड़ा और फास्ट दे और फास्ट ये देख लो पैंसठ वॉट अबे तेरे समझ में कम आवे है क्या ये पैंसठ वॉट भी कम है थोड़ा और फास्ट दे इससे भी ज्यादा फास्ट लो तो फिर ये केबल ले जाओ अरे भैया इस केबल का क्या करूंगा मैं और इतनी बड़ी केबल को लगाऊ कहा दुकान से बाहर निकलोगे ना तो ग्यारह हजार की लाइन का खंबा है इस कुंदे को उसमें लगा देना और मोबाइल चार्ज कर लेना अब इससे फास्ट और कुछ नहीं है हमारे पास पागल हो रहा मोबाइल फूकवाएगा मेरा अगर मोबाइल फूकने गए तो स्पेशलिस्टों में कल ही एक का मोबाइल फूका धुए निकल गए <laughs>